Sraith Pictiúr 16. Tine sa teach. An geimhreadh a bhí ann. Bhí Síle ag filleadh abhaile ón dioscó. Shroich sí an teach ar a haon a chlog ar maidin. Lig sí a scíth in aice na tine. Bhí ocras agus tuirse uirthi. Bheartaigh sí sceallóga a chócaireacht. Chuir sí ola sa friochtán agus chuir sí an friochtán ar an sorn. Las sí an gás. Luigh sí síos ar a leaba. Thit sí ina chodladh mar bhí sí traochta. Sa chistin, phléasc tine sa friochtán. Bhí deatach ar fud na cistine. Dhúisigh a tuismitheoirí de gheit. Ghlaoigh Daid ar na seirbhísí éigeandála. Chuaigh Mam go seomra leapa Shíle. Bhí Síle gan aithne gan urlabhra. Tháinig an bhriogáid dóiteáin agus mhúch an fear dóiteáin an tine. Cuireadh Síle ar shínteán. Cuireadh san otharcharr í agus tugadh go dtí an ospidéal í. Dúirt Mam go mbeidh sí ceart go leor. An lá dár gcionn bhí an ghrian ag taitneamh. Bhí an teach scriosta. Bhí Síle ag caint leis an dochtúir. Dúirt an dochtúir go mbeidh sí san ospidéal ar feadh cúpla lá. Tóg go bog é, arsa an dochtúir.